ඔන්න ඉතින් අයමත් දවසක ශායෆම් අපේ YouTube channel එකෙන් ඔයා දන්න කියන ආදරය කරන මම ගොඩක් ආදරය කරන ලංකාවේ ජනප්‍රිය තාරකාවක් එකගෙන ආවා. මෙහෙම හිටියට කට්ටිය කියන්නේ දැනගත්තට පස්සේ බේබි කියලා. බේබි ශානිකා. හායි. හායි. කොහොමද ඉතින්? හොඳින් ඉන්න හොඳින් එන ගොඩ දවසකට පස්ස තම ඔන්න ශානිකක්කව මේ විදියට හම්බුනේ ඉතින් අහන්න ගොඩාක් ප්‍රශ්න තියෙනවා ඒ ප්‍රශ්න අතරේ මම ආසම සිින්දුවක් තියෙන ඔයාගේ මහිතනවා දන්න අයමකක්ද කියලා මංගලනකතේ මංගල නැකතැ පොට කිවද කිව් ඒ සිින්දුවනිකම් මෙ මටම කියන සෙන්දක් මටම හදප සෙන්දක් ඇත ම ඉදන් ඉන්නේ එනවාගේ දිහ බලක් මගේ දිය බලන් කියන්න මංගල නැකතේ තීගෙක ගියම කෙනංකෝ කවුරුන් කවදාමා කැන්දාගෙන යාතෝ මව්පිය සෙවනේ මාතනිවේවි මංගල යහනේ ඔබ සැතපේවි මගේ හිමිස්සඳු කොහෙද ටක්ගාල මං හොයන්න ටක්ගාල හොයාට හොයලා මම <laughs> කියන්නම් කොහෙද ඉන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ශානිකාගේ අහන ප්‍රශ්න අතරේ මට අහන්න තියෙන ඔයාට රංගපාන අවස්ථාවක් හම්බ වෙනවා. හා ලංකාවේ ඉන්න ජනප්‍රිය නළුවන් අතරින් ඔයා කැමති කාත් එක්ක රංගපානද? හිතන්න හිතන්න මුණ දැක්කම මට හිතා ගන්න පුළුවන් කවුරු ගැනද කියන්නේ කියලා. Um, අතර මෙහෙමයි මං බිමල් අයට මං හරි අසයි. Uh, ඉතින් uh, බිමල් අයියා uh, උද්ධික සංගීත් සංගීත් ඔය කටිය අතරෙන් තුන් දෙනාගේ එක්කෙනෙකු හමුණ රඟපාන්න කැමති. අනිවාර්යයෙන්. ඒතකොට රඟපාන යන අදහසක් තියෙනවද? මෙහෙමයි මං ඒ පැත්ත මං කරලා නෑ. හැබැයි ඉතින් ට්‍රයි එකක් තියලා බලන්න ඉතින් මම ට්‍රයි එකක් තියලා බලන්න මම ඉස්සරහට ඩ්‍රාමා එකක් කරන්න හිතාගෙන ඉන්න මේන් කැරක්ටර් එකට ශානිකාක්කව ගන්න හිතාගෙන ඉන්නේ ඉතින් මේ ෂයිෆම් අපිත් එක්ක හැමදාමත් ඉන්න චරිතයක් ෂයිෆම් ගැන මොකද හිතෙන්නේ ශායිතින් hmm. මං එදා ඉඳල මගේ පවුල කෙනෙක් වගේ mm-hmm. මම ශේෂත්‍රයට ඇවිල්ල ටික කාලෙකින් ශායිපදුනා mm-hmm. ඊට වස්සේ ශාත් එක තමයිතින් හැමතිස්සම ශායකය හැම දෙයකදිම අපේ හැම දෙයකදිම ශායපතකෙක් ඉතිං මං විශ් කරනවා ශායකට ඉස්සරාට හොඳ වැඩසටහන්න එක්ක ශේෂත්‍රයේ සියලුම දෙනාට වැඩදායි දේවල් කරන්න ශක්තිය දහිර ලැබෙන්න කියලා හරි එන ඉති බොහම ස්තුති අපිත් එක් එකතු වුණාට එවගේම කියන්න ඕනේ මේ විදිහට ආදරය කරන ලංකාවින්න ජනප්‍රිය තරුවල විස්තර දැනගන්න දිගටම ශාත් එක්ක ඉන්න ෂා FM අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න